ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਮਿੱਠੀਏ ਤੇ ਹਾਈ ਬਟਾਣਾ ਛੇੜ ਕਰੇ ਚੇਂਜ ਬੱਲੀਏ ਡਿਵਾਈਡਰ ਤੂੰ ਛੱਡ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਦੀਆਂ ਹਿੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣਾ ਹੱਥ